الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد نداء عاجل لأهل شبوة عامة والوافدين إليها خاصة إن الظلم ظلمات يوم القيامة وعدم الإنكار أو التغافل والسكوت عن صنوف الظلم الممارس على الضعفاء سيجلب لنا لعنة الله والعذاب العام قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقد ظهرت في شبوة بوادر استنساخ سيناريوهات ميليشيات صنعاء وعدن التي تمارس تكميم الأفواه بالقوة والإخفاءات القسرية والإعدامات الميدانية من غير محاكمة عادلة والعجيب أن القوات التي تمارس هذا الإرهاب المذموم قوات غير تابعة لمؤسسات الدولة السيادية اليمنية كوزارتي الداخلية والقوات المسلحة الحكومية وإذا تجاهلنا هذه الظواهر السيئة المخالفة للشرع والقانون الوضعي البشري غدا سنرى الإعدامات الميدانية من غير محاكمات وتفخيخ السيارات والاغتيالات المنسوبة للمجهول وحادثة قتل الشيخ محمد بن مبارك محمد ابن مبارك المرزقي مفخخة وحادثة قتل الشيخ محمد بلعيد بحادث سيارة بعد انتهائه من المحاضرة وحادثة مداهمة بيتي بكل أنواع الأسلحة المحمولة يدويا وعلى السيارات وصولا للمدرعة وبتعزيزات بشرية بلغت أكثر من ثمانين عسكري من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا أمور تحتاج لوقفة وانتباه لأنها ليست بحوادث عرضية ضدنا ونحن ثلاثتنا سلفيون ونرفض عمل هذه القوات وشبيهاتها الغير حكومية في بلادنا والأصل في من يمارس الضبط وحفظ الأمن للبلاد والعباد أن يكون ذو صفة شرعية أو قانونية لا أن يكون مخالفا للشرع وقانون دولتنا وسجن الناس لا بد أن يكون بتهمة بينة وبرهان واضح لا يحتمل الشك من الجهات ذات الصفة الرسمية لأن الهدف من سجن الشخص المدان بأي تهمة ثابتة إصلاحه وتأهيله وليس دفنه وقتله وتدميره وتدميره وأهله وسجوننا السرية الغير تابعة لسلطة الدولة اليمنية في شبوة يمارس فيها الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي كسجن حنيشان وسجن معسكر دفاع شبوة اثنين في معسكر النصر 21 سابقة وسجن المطار وغيرها من السجون التي تدمر المساجين وأسرهم وأسرهم حيث يحرمون من التواصل والزيارة والعرض على النيابة والمحاكمة العادلة بغض النظر عن صحة الاتهامات المنسوبة إليهم أو عدم صحتها والواجب الشرعي والقانوني التراحم بتحويل المتهم بعد التحقيق بثمان وأربعين ساعة إلى النيابة لا الانتقام واستصناع الأعداء والبطولات الوهمية بدفن وإخفاء معيل الأسرة وتقويع وتشريد وتشتيت وتضييع أسرته وفي ظل غياب سلطة شبوة الحكومية وهذا الفلتان الأمني والخطف ليوم القسر للمواطنين من الشوارع أو المحلات أو البيوت إضافة لمجمل الأوضاع التي تعلك البلاد والعباد وتفتك بهم فتكا وأدت لتسلط وأدت لتسلط الظالمين وافتراسهم للضعفاء الفاقدون للنصير البشري وجب علينا الدعوة للعمل بالشرع حتى نمنع إخواننا الظالمين من استمرار ظلمهم لإخواننا المظلومين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال الصحابة عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله يعني نعرف كيف ننصره مظلوم نقف معه فكيف ننصره ظالما قال عليه الصلاة والسلام أن تمنعه أو تحجزه عن الظلم الحديث في البخاري فنصر المظلوم معروف تقف بجانبه ونصر الظالم من إخواننا المسلمين هؤلاء تمنعه عن الظلم الحديث في البخاري نداء إلى محافظ شبوة وإلى الأجهزة الحكومية وإلى دائرة الفتوى وإلى مشايخ العلم وإلى مشايخ قبائل شبوة وإلى كل شخص وإلى كل شخص يخشى الله أو عنده ذرة إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن اليمني جنوبيا كان أو شماليا في البداية نود أن نعرف ويعرف الجمهور ما هي الصفة الشرعية أو القانونية التي تخول صالح الذيب ودفاع شبوة اثنين من ممارسة, من ممارسة الإخفاء القسري والضبط والخطف للناس تحت تهديد السلاح والجنود والآليات وهل دفاع شبوة اثنين قوات تابعة لإحدى الوزارات السيادية اليمنية أم لا فإذا كانت هذه القوات قوات خاصة بشبوة فهل شبوة دولة منفصلة عن الجمهورية اليمنية لتعمل هذه القوات الخاصة بها من دون موافقة البرلمان ومجلس الشورى وأين دستور دولة شبوة أو دستور دولة الجنوب الذي تم الاستناد عليه لعمل هذه القوات حتى ننضم إليها فإذا لم تكن هذه القوات وشبيهاتها المنتشرة في الجنوب في جنوب اليمن وشماله تابعة لوزارتي الداخلية أو الدفاع اليمنية فلماذا تلتزمون فلماذا تلتزمون الصمت عن عبثها بالبلاد والعباد ألا تعلمون يا ملتزمي الصمت عن فساد هذه الميليشيات وغيرها من المنكرات أنكم ملعونين بنص كلام الله القرآن قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا يسكتون عن المنكرات ولذلك استحقوا اللعن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وما حكم أي جماعة مسلحة مخالفة للشرع والقانون الوضعي البشري في شمال اليمن وجنوبه إذا قامت هذه الجماعة باضطهاد المواطنين واستخدام القوة لإرهابهم وأهلهم يا أهل العلم والفتوى إن الاحتجاج بهرطقة أن البلاد تحت البند السابع لا يعفيكم عن بيان الحق والمحافظة على الدين وحياة المسلمين والمكتسبات الوطنية ولا يجيز ولا يجيز لدول التحالف إنشاء أي جماعة مسلحة وغير نظامية تضر بالوطن والمواطن اليمني كالقاعدة وداعش وأشباهها من هذه الميليشيات وما يحدث في المناطق المحررة منذ تحريرها إلى يومنا هذا لأمر جلل أضاع مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامة المواطن المسكين وسكوت المسؤولين على هذا الوضع يعد تواطؤ مكتمل مكتملا الأركان على هذه الجرائم الممارسة في حق الوطن والمواطن اليمني والشرفاء مثلنا هم من يدفعون ضرائب باهظة الثمن ضرائب باهظة الثمن باهظة الثمن من أعراضهم وأموالهم وحرياتهم وحياتهم لصدعهم بالحق عندما يبينون حال هذه الميليشيات الخارج الخارجة عن الشرع وقانون دولتي اليمن قبل الوحدة وبعدها وقد نصت مواد القانون الجنائي العالمي واليمني بشقيه الجنوبي والشمالي قبل الوحدة وبعدها على أن الخيانة العظمى هي التوصيف الجنائي العلمي العالمي لكل فرد أو جماعة تعمل لدى جهة خارجية للإضرار بالوطن أو المواطن فهل تغير الشرع أو القانون اليمني أو العالمي حول ما ذكرناه إنما نريده منكم مشكورين أن تجيبوا على ما أوردناه آنفا ليعلم المواطن اليمني الأمور على حقيقتها ويتوقف عن رفض ويتوقف عن رفض هذه الدول الأجنبية بالعمل خادما معها بنفسه وثرواته ومستقبل أبنائه وإخوانه اليمنيين الذين يظلمهم لأجل هذه الدول الأجنبية يظلمهم لأجل هذه الدول الأجنبية أتمنى منكم جميعا نشر هذا الاستبيان والاستفتاء على أوسع نطاق ليتكلم الجميع بالحق عملا بالشرعي ثم القانون الوضعي البشري حتى يتوقف هذا الشر وأدعوكم جميعا لنتعاون لإنشاء حلف نصرة المظلوم لنخرج وطننا ومواطنينا من هذه الدوامة التي حولت البعض منا لبندقية بيد قطر أو إيران أو الحوثة أو السعودية أو الإمارات لقتل وإخفاء المواطنين اليمنيين الرافضون لهذا الظلم الممارس على البلاد والعباد منذ ثمان سنوات يا أهل الإيمان والحكمة إذا بقى المسؤولون عن رعايتنا وحفظ ديننا وكرامتنا وبلادنا على ما هم عليه الآن من اللامبالاة لما يحدث للمستضعفين المظلومين مثلي ومثلكم فلنسعى جميعا لإنشاء حلف نصرة المظلوم عملا بالشرع وإبراء للذمة من استحقاقاتها وأكمل لكم بعد قليل بإذن الله